атмосфералык басымдын күчү адамдын организмине таасир этет анын мааниси болжол менен 16 көбөйтүлгөн 10дун 4 даражасындагы ньютонду түзөт салмагы 16 тонна болгон нерсенин полго аракет эткен басымынын күчү ушундай мааниге ээ адам эволюция процессинде анын организми атмосфералык басымга көнүп калгандыктан мындай жүктү көтөрө алат атмосфералык басым адамдын денесинин клеткаларынын жана кан тамырларынын толтуруучу суюктугунун басымы менен тең салмакталат адамдын организминин коргоочу функциялары чектелген жана ал белгилүү бир аралыкта гана оорутпай туруштук бере алат сырткы басымдын көбөйүшү же азайышы менен кан тамырлар деформацияланып организмдин активдүүлүгү бузулат атап айтканда организмдеги химиялык реакциялардын ылдамдыгы өзгөрөт басымдын төмөндөшү менен кандай ээриген газдардын көбөйгөн чыгаруу башталат эгерде басым тез төмөндөп кетсе анда газдар интенсивдүү түрдө бөлүнүп кан кайнап жаткандай сезилет бул кан тамырлардын бүтөлүшүнө алып келет жана адам өлүшү мүмкүн ушул себептен өпкөгө гана газ чыгышы үчүн жер бетине өтө жай чыгышы керек